samo građanima Mostara, građanima Bosne i Hercegovine, ljudima Mostara koji žive u čitavom svijetu i čitavom svijetu, da im uzvat za vas na svakom mjestu. Pratim vas, da je preko Facebooka komentare. Želim neke stvari da iznese, a ne da ne zna da li se preko Mislim da ovo vaše okupljanje treba da dođe do jednog vrha, da dođe par prijedloga, a vi vidite da je tako kažete. Žalostno je uprati glavno, žalostno kladjenje i uvištavanje, dajmo da se jasno kulturno pokažemo. Želim vam reći, molimo gospod koja je na vrhu, da se pomakne, da ustupi svoja mjesta omladini, samo za omladinu. Tako je! svih svojih beneficija, da se pomogne mladim ljudima Bosne i Hercegovine, da se pomogne bolesnima, gladnima, socijalnim, da se povećaju penzije ili mirovine. Matra, da se slažete sa ovim. Tako je! Molim da se ukinu mobiteli, da službena auta ne mogu služiti u prva, privatne svrhe. Da se ponjere ljudi koji su u preduzećima ili poduzećima pa sve članova porodica bitelj je zaposleno. Ne može ljudi tako. Prije rata, dan znate, ako radi čovjek ne može žena, danas radi pet članova iz jedne porodice. To je nepravda, to nije u redu. Zašto vaša djeca, zašto moja djeca, zašto naši, zašto vi svi ne možete biti na tom položaju? nisu oni bolji ni pametni od svih nas. Tako je. Vjerujem se. Ja se zahvaljujem vama svima koji ste bili 13. februara, 13. veljače na ovome istome mjestu, bila sam sa malim unukom Andreo, koji ste mi pomogli sa donacijom od 600 maraka. Nakon 9 dana, mraka, mraka, bez struje, bez pačeta, hljeba, kruha, bez grijanja pešoljice, šalice, mlijeka ili čaja, ne zamjerite, moram govoriti svim jezicima. Prosvetni sam stari djelatnik radnik koja sam radila preko 35 godina. Predala za penziju od 3 mjeseca bez dinara. Koga to briga? Gdje su ljudi? Kome otvoriti grata? Kome se javiti? Vama omladino! Vama građani Mostara! Vama vama! Molim vas! Molim vas! nemojte dolaziti ovdje da šutite, iznesite svoje muke i probleme. Došla sam juče u jednu ustanovu, pitala sam da trebam prijaviti u drugu. Kaže, gospođo, tu vam je lijevo desno, a gdje gospođo? A morate razmišljati. Evo, čepo,